نل ہکت کریں بھی نکل سر وان ہاں کرانے پلو ولوس پانے لگا یہ کوشش کرنی مگر ونس پوری کوشش گایو مگر أمِس کامیاب روٗزِتھ سکوٗلَس تانۍ سکولس تین یہ کینٛہہ وردی سٕنٛز خراب کنکش پہ سکول گست میں ویور سے رکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر کشمیر کو کال کرے ان پہ دباؤ ڈالے کہ وہ منیر احمد خان کی طرف توجہ دے تاکہ ان کو کوئی ہیلپ کی جا سکے اور وہ بھی اپنی زندگی آرام سے اور اچھے سے جی سکے میں میر یاسین ٹھنڈا کسی راجپورہ سے کشمیر انہڑ کے لیے